भगवान के अवतार के बारे में कल आपको हमने बताया था आज आपको उनकी कल कलाएँ चौसठ कलाएँ हैं श्री विष्णु माँ भगवान के रूप में उनकी विष्णु भगवान की क्या पहचान है देखिए उनके हाथ में चक्र है और शंख है पता पतम शंख चक्र शंख चक्र आदि से सुशोभित हैं और वो उसमें अपने सैया पर लेटे हुए हैं तो उनकी ये पहचान है हमारे विष्णु भगवान हैं पहले कलकत्ता के जन्मे जा चुके हैं कई पुराणों में कई शास्त्रों में इनके जो शास्त्र लिखे गए हैं जैसे श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु महाभारत महाभारत भागवत की कथा के रूप में उनका स्थिति वर्णन किया गया है ऐसे हमारे विष्णु भगवान को कोट कोट प्रणाम करें कोट कोट प्रणाम करते हैं अपने पापों को कम कर सकते हैं इनका इनकी पूजा करें इनके वस्त्र पीले पहने इनको वस्त्र पीले धारण करवाएं पीले चरण वस्त्र पीले फल फूल से इनकी पूजा करें देखिए हमारे ऐसे कल्याणी कल की आई हैं और अब जो है इनका कलयुग के रूप में जन्म होगा कलियुग के रूप में आकर कलयुग से जाने जाएंगे इस प्रकार से इनके कलयुग का नाम कलयुग होगा कल के नाम से अपृत होंगे ऐसे हम भगवान को कोट कोट प्रणाम करें प्रणाम करके उनकी पूजा करके समाप्त कर दें तो हम दो मिनट भी दो पल भी दो घड़ी परम गुरु कलकी भगवान का नाम लिए और उनका महाजप क्रम है जय कलकी जय जगतपति परमापति जय रमापति आ जाओ कलकी तो हमारे कल कलकी भगवान का नाम मतलब आपको बताया और आगे कल आपको कलकी भगवान के बारे में बताएं उन कलकी भगवान